हमारी कोशिशों के आगे किस्मत बेचारी है अजी हमारी कोशिशों के आगे किस्मत बेचारी है क्योंकि यहाँ सिफारिशें नहीं मेहनत जारी है